Hi, Servus! Ich bin's wieder, eure Miss Europa. Mein heutiger Badegast, Mr. Donald Trump. Hi, Missy. Oh, nice boobs. Finger weg. Mr. Trump, Sie haben mehrfach erklärt, dass Europa Ihr Feind Nummer 1 ist. Warum? Jetzt hör mal zu, Messi. Hör ganz genau zu. Ich sag dir warum. 27 Länder einfach so über den Tisch zu ziehen, ist völlig einfach. Aber mit einer Großmacht auf Augenhöhe zu verhandeln, das ist <laughs> Und deswegen, genau deswegen und nicht anders, geht die Europäer mir auf den Sack. Und das ist auch verdammt gut so. Denn Europa ist der größte Binnenmarkt der Welt. Nicht die USA? Was halten Sie von der vielgerühmten Freizügigkeit in Europa? Ich finde Freizügigkeit absolut super fantastisch. Je weniger eine Frau anhat, desto besser. Oh, tut mir leid. Mein Fehler. Die Freizügigkeit in Europa bedeutet den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. Und damit das auch so bleibt, geh wählen. Am 26. Mai ist Europawahl. Oh, say can you see? La, la, la, Gut, jetzt irgendwie.